今日のおやつだよ何かな何かな何かなさあこれは何でしょうかうんこの匂いはあやっぱりジャーキーだジャーキーだお手タッチタッチね何でもできるよ どうしたのでしょう困っちゃったあれどこに行ったんだろうもっと食べたいな取っちゃうよじゃあ今日一な